ゆか、おめでとう、ー、はい、皆さん、こんにちは。今日は、特急ュの日です。まあ前から、ゆかのパソコンがちょっと問題あって、まあ問題っていうか結構古いから、編集するのがちょっと大変になったんですね。だから前からちょっと買おうかなって思ったんです、パソコン。んで、この間、パソコン買ったよって言ったけど、それがちょっと問題になって、返品になった。 まあ結構だいぶ前に頼んだやつだから今もう忘れてると思うんですけどね、床のそういう返品しました、検索になった時の反応とサプライズした時の反応をちょっと見てみます。まあ今日のサプライズのものはこちらです。iMac 買いました。買いました。もう腹立つくらいだ、かい。腹立つ。 これを見て、ゆかがどういう反応するか見てみましょう。まあ、未来のチェスジになりたいすんちゃんでした。はい。 그래 안 온다 어게아번 파스콘 아래 헬기나 예? 대주 근무자. 맞지. 응. 그안 온다 수량. 음. 그다음에 그 가격에 이제 할인 너무 판매해가지고. 제가 음. 래서 스미마생 모시아 고다이마생 될 때. だから今のたはやっぱ30万円超えた見たらだからあんな安くなるのはあの時だけだけどやっぱ顔も大きかったと思うよだから朝食でさうんうん本当に本当に今本当に今深にまあまあまた安いのあったらねすぐ買わなああよかった 아, 오늘, 오늘이나 내일 왔으면은, 네. 이제 슬슬 작업할 건데. 네, 이거 뭐 하는 거? 이거 뭐 하는 거? 음, 음. 가자. 가만히 이거 뭐지? 너무 괜찮아요? 응? 많이 아픈 것 같아 응. 응. 유카 오메데토! 마지?そうそうそうフェスでかっでかいやろおめでとうおめでとう <laughs> おいこっちだろこれもなんかみんなすごいやろはいゆかちゃんねやったっけ頑張ったからね태원조리원태원기념ン、혼기념일선물でした <laughs> 足りないかいあかん どうてバスケットだからまあ俺汗がくるけど汗がくけどまあねこれは <laughs> <laughs> そうそうそう すごいめっちゃびっくりしたさっき本当にねすーちゃんが今回これは返品そうそう返品というか、うん、キャンセルになっちゃったよって言うからそっかまたあのストップするもうクソありめっちゃ古いのねチャゴブル部屋でこの足ポンでトゥティガ来ましたよすごいはいというと気持ちですか생활의질이올라갔어요 頑張ってくださいねこれでまたあと俺もこれであのちゃんも YouTuber 頑張ってあ YouTube も頑張るけどこれであのちょっと音楽始まる <laughs> これでいかちゃんがまた編集頑張ってほしいなと思って違うちょっと意味が違うけどまあかわいそうだったのいつもあのパソコンであのだからちょっと時折いい感じでサプライズで理解してみました素晴らしいです <laughs> <laughs> えびっくり本当 嬉しかった。うん。 <laughs> 嬉しいの。今日朝来たのは俺だったの。はい、これからまた頑張ってくださいね、皆さんこれからも YouTube 上げれるように頑張りますのでお見守りください、はい、はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたはいインスタグラムと TikTok ファローとチャンネル登録もお願いしますお願いしますはいバイバイバイバイ Finger da rein.